Nemam mira, NOĆE staje svet Nemam mira, razum gasi sve Nemam mira, vidim duplo sve Nemam mira, sutra nema me Nekad klinac nije mogao da bira sve Nemam mira ja pa noćima nesanica je Nemam lica, al ne pričam sve pred svima ne Gang je firma, label prekretnica je Put je klizav, pun je serpentina led Opet je iza, delim te evre, zima cash Schengen visa, Apollo letelica je za jednu sjedišta niste za 15 dina je Nemam mira, noća staje svijet Nemam mira, razum gasi se Nemam mira, Vidim duplo sve, nemam mira, sutra nema me Noćas nema me pa sve mi sipaj duplo je U rukavu kec pa im dižem uloge Zar već je šest, budan drugo jutro je Idem kući te kad ceo svijet je usto već Moji svi su led, sve su im surove I idu gdje niko nije ušo pre mira dok ne pokupim sve ulove Zašto pričaš ovdje, ja pozdravljam slo Nestaje svijet, nemam mira Razum gasi sve, nemam mira Vidim duplo sve, nemam mira Sutra nema me, nemam mira Noća je svijet, nemam mira Razum gasi sve, nemam mira Vidim duplo sve, nemam mira